Це моя батьківщина. У 988 році Володимир Великий охрестив Київську Русь. Це вірші Тараса Шевченка. У нашому раї на землі нічого кращого немає що коїться в нашій країні.